Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali kita semula dalam Saf React Hari ini kita akan react Agent Ali Episod yang ke-11 Oh cerita makin menarik So aku pun makin excited Tak apa masa Jom kita tengok apa yang jadi dengan Bakar Ya, nampak dia pun tak tahu kan. Oh, dia tak tahu. Uno? Oh, dia Uno? Takkanlah Uno yang masuk dalam base ni. Ya ke? Dia kena baling kan? Wah, ini episod satu. Tak, aku bakal tak. Dia, tra dia traits dia. Dia bukan... Dia bukan sengaja buat macam tu. Okay, yang ni. The key moment. Dan aku rasa dia pun tak tahu. Sebab sepanjang 10 episod kita dah kenal bakal ni macam mana. Tak mungkin. Alright. No, no, no, no, no, no. Yup. Sama. Aku pun sama. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Putih apa? Macam tak berapa clear lagi kan? Ha. Macam sekadar satu CCTV je. Sebenarnya aku sus dengan ni tau. Rizwan sebenarnya. Banyak action dia dalam beberapa episod yang lepas. Aku tak nak komen. Tapi... Aku rasa dia macam ada something. Dan dan aku memang tak tahu apa-apa lah sebab aku tak pernah tengok. Tapi dia mesti ada reason dia sendiri juga. Yang berkaitan dengan mentor dia kan. Weh, makin serius weh. Bring your umbrellas. Hujan. Oh, that one hurt so bad we Terasa mendengarnya. Ya, delete account. Oh, dia tengah training. Background. Oh, Elisha got develop so much, weh. Dia sendiri dah power Dia dah well trained Lepas tu dia train lagi Dia probably sekarang on par dengan Ali Override Dia tahu ke Ali punya Override? Dia ni mentality bagus sebab dia dia memang rival eh Ya, dia masih dihantui dia punya mistake tu ke? Dia betul buat mistake pun. Dos tu memang power lah. Ya, itu pun satu action yang aku rasa suspicious sebenarnya. Ya Alisha dia hantui trauma dia dah hampir mati tu kan Maybe dia rasa diri dia lemah sekarang ni Sebab tu dia tak join apa-apa misi General memang suka lah kan Tapi aku tak suka Sebab aku suka Alisha dalam action Cok. Sosis. Oh, dia nak pergi apa? Dia nak pergi base yang senyap ke waktu malam? Sebab dia dah jumpa dengan Uncle Bakar. Mak ai tajam ni kuku dia. Tak apalah tak straight terus kan. Macam gelongso. Mak, laser banyak gila. kena dah. Jam. Comot. Haa, ah, comot dah disable. Sekejap, dia buat macam mana? Dia disable lah kan? Security. Wah, selamba je eh, dia akses semua. Slima. Oh, bukan Slima, Lima. Weh, bahaya weh dia buat benda ni. Boleh kena kick weh. Molhan. Trial pending. So Ejen Rizwan lah yang tuduh dia. Yang suspek dia. Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Mungkin ada sesuatu. Cara jalan. Ha. Macam robot. Dia kena kontrol Burger tu Masa kat sini okey lagi Oh telefon betul lah main kontrol Yap Dr. Aaron Bekas tong industri Bekerjasama dengan Uno Dostress Ya yeah, Aku dah kata Alright sebab Bakar tak link langsung dia punya apa benda action dia buat selama 10 11 episod ni tak link langsung dengan apa yang dia action yang dia buat waktu tu. Oh banyak je Usop Iqbal Kat mana? Ah, there we go. Lokasinya adalah Tak sempat. Angel Rizwan dah datang. Aku ingat lokasinya dia pinpoint ke Rizwan. Dia mesti tahu punya. Dia kan Invisio punya ni kan. Dia mesti tahu punya. Dia mesti tahu. Orang stealth ni mesti tahu punya. Ni dia. Azurium. azurai azurai wujud tau. Dia nak gunakan power ni untuk apa sikit dia pakai eh. Apa boleh kawal satu cyber raya ke? Please don't, please don't. Aku rasa macam lah kot. Naluri aku Naluri aku dah kuat guys Tapi aku tak nak cakap apa-apa Alright Bila aku dah match suara Suara dia aku macam Yeah Ni call siapa? Alicia ke? Oh Ya, Alicia beraksi. Dapat tak kita tengok? Ke dia beraksi kat belakang? Oh, dia pergi seorang diri ke? Abandoned factory. Alright, let's go. This is big mission, weh. Let's go. Aku suka gila episod ni. Ya, dia memang dah kena sentuh dah pasal main story. Dah tak ada masa dah untuk filler-filler ni. Sekejap macam tu je Unstable Iris ke? Diorang buat Iris version helmet Oh, project, project. Ya. Azurium. Oh, mata Azurium dia enable to displace. Sebab blueprint tu kan Ali comot dah marah tu Laju sangat information tu Kena pause tu nak baca Tapi aku rasa basically betul lah kot Tekan aku Separator eh Ya, kenapa ejen ada kat sini? Ya. Yeah. Ya ke? Tapi memang Rizwan lah. Ya, aku rasa Rizwan lah orang dalam. Obviously kan, siapa je yang boleh transferkan? Ya! Yeah! As expected. Atau mungkin bu bu bukan? Tapi kenapa dia bagi bayangan tu? Oh ya Rizwan Wan Uno Ya betul lah tu dia Ya Rizwan ah, Ya okay Alright aku dah faham Power team ni Rizwan dengan dia punya Ni apa Stealthy dia ni dengan brute force Lepas tu kita ada speed DOS Lepas tu kita ada mind control Boleh kata team ni Sama dengan teras yang ada dekat uh, Mata juga Ja. Oh, dia orang aware pasal override. Oh, of course lah kan. Rizwan kat dalam. Oh, dia nak separatekan Iris. Oi. Nyawa dia, nyawa dia, nyawa dia. Helmet tu kan separator. Alisha sama siapa Come on uncle. Oh no, dia pakai dah helmet tu. Oh no, nice one Alisha, let's go. Tu pin Alisha Eh? Rizwan? Oh, Rizwan. Okey, Alisha. Wait, what? So, maksudnya bukanlah. Nampak? Aku dah agak dah. Mungkin Ali macam dia jangka je. Dia sangka dia... Sangkaan dia salah. Okay, takpelah kalau dia je Rizwan. Let's go. Let's go. Ini asyik kalah dengan kucing ni je weh. Cabut, cabut, cabut. Nasib baik. Hancurkanlah separator tu. Nice. Let's go, combo. First time kita tengok combo kan. Dia dengan ni. Yeah! Zap, dia tarik balik. Jangan lupa Rizwan ada. Ya. Yeah. Sampai bila je kau boleh tahan? Oh. Oh, ni dah Uno sebenar. Dah datang dah. Duh! persembahan yang baik sekali. Peluang terakhir untuk serahkan Iris. Jangan Ali. Ooh. Dia boleh hilang macam tu je. So technically dia invisio jugalah. Sebab dia stealthy juga. Pasal untuk pusingan kedua. <laughs> Sorry guys Aku terhype Sorry sorry <laughs> Okay Ooh, So Kita kena Umpan lah kena umpan Aku ingatkan Apa Rizwan rupanya Bukan memang Uno tu memang Dia sendiri karakter dia So Uno punya Skill Style gila So bila dia hilang Ada trail kat belakang kan So dia adalah lawan yang ba- Paling bagus Untuk lawan Rizwan uh, Aku tiba-tiba datang Macam-macam teori dah ni Ha, korang mesti dah, dah tahu kan sebab korang dah tengok. Tapi teori tu kita simpan nanti untuk episod akan datang. Uh, itulah dia episod 10, episod 11 sebenarnya. Dah cover semua main story. Hari ni dia cover semua. Uh, maksudnya kita dapat full episod buat pertama kali rasanya. Uh, yang action dia semua based on main story je. Selalu kita macam ada filler-filler mission kan. Lepas tu ada sentuh main story sikit. Sebab kita pun ada kat season finale dah lagi 2 episod. So aku excited korang tahu korang tengok lah kan aku excited tadi kan so itulah dia untuk episod kali ni kalau korang suka dengan video ni macam biasa boleh like jangan lupa untuk subscribe juga kita akan jumpa di next video dengan next episod episod 12 sampai aku pun dah lupa dan apa berapa nombor episod kita jumpa lagi assalamualaikum dan bye bye